not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Para kang mga kahapon Dino Remix Kailangan ba ng magwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala ka na sa aking isip Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? my chinita Girl, my chinita Girl, sa'yo tingin Palang ako ay natunaw na Mga mo sa akin Nakabighanin na Di ko mapigil ang aking nadala ni Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umagat, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Channel sa Gino. Channel sa Gino. Zonel Sagayno Ako suka Jonel Sagayno Channel sa Gino Jonel Sagayno. Jonel Sagayno. Gyno. slamming doors I keep fighting but I don't know what I'm fighting for But when you call my name and try to explain I just hide behind the lines and the barricade It's like I'm never gonna win this war